В полосках снігу і жовтім листі, в квітах і у вранішній росі. Закохались молодість дитинство, заховались в травах і веснінство. Кожен вчитель, син твій і дочка внуки учні, соня хазернинки, прибіжать за парти в ранній час. Ми сьогодні просимо до школи завітати друзів і гостей в нашій школі 85 років. В нашій школі, якій виповнилось 85 років, і нам було дуже дуже приємно перед нашим святом отримати перший подарунок. Це оновлений центральний вхід до нашої школи. Це було зроблено завдяки нашому постійному меценату, засновнику благодійного фонду. Запрошуємо вас, шановні гості, на наше свято. Да, иду. прикладного искусства, вы свои работы выставили школьники всех классов. За 9 років після цієї події у 1956 році. Але вже у 1959-му до школи прийшли молоді педагоги з інституту філолога російської мови. Литвиненко Валентина Всентівна, філолог української мови, майбутня директор школи номер 15 а директорч навчальної частини. У 1956 році до школи прийшла молода вчителька російської мови. 1962 року школа стала єдиною почав копітку роботу. Школу закінчив Андріянов Геннадій Ілліч, який згодом працював у ній вчителем трудового навчання. У 1963 році перша в Україні група поїхала працювати в Новомарківський радгосп Целіноградської області Казахстану, чим започаткувала цілинний рух у рідній школі. Старшокласники чотири наступні роки змагалися за право потрапити в загін цілинників з Донбасу. Були премійовані екскурсії на Бугадунський канал і до Криму 180 учнів школи під керівництвом п'ятьох вчителів. Всі вони були нагороджені медалі за освоєння цілинних земель. 70-ті роки. Дрібне сховище, зала видачі та читацький зали. Багато зусиль доклала до цього бібліотека Малянська Світлана Михайлівна, творча, відповідальна особистість, яка працювала на посаді з 1957 по 1990 роки. 1975 року із золотою медаллю закінчила школу Платонова Тетяна, нині вчитель хімії та біології проведучи майбутній учитель історії, який згодом став керівником музею історії школи. У 1980 році подальшили атестати до подальшого стали вчителями нашої школи. 1991 рік школа перейшла на модульну систему навчання. З'явилися класи вікової норми, інтенсивного навчання, підвищеної інтенсивної уваги. Починала працювати в цьому експерименті Андрющенка Марина Євгенівна. Зоряний для школи. Пролився ключ дипломів, переможців і призерів міських і обласних олімпіад та конкурсів. Створено для педагогів та учнів. На сцені вихованці дитячі. залишаючи. Наша школа це школа, яка має славну історію. Це школа, яка має славні традиції. Наша школа пишається своїми учнями, своїми вчителями, своїми випускниками. Я хочу з вами перегорнути сторінку, яка стосується керівників нашого закладу. Першим директором школи був Іванов Олександр Антонович з 1937 по 1941 рік школу очолював Берлін Пилип Ульянович. І ось тоді починається династія. Династія Волянських. У 1951 році директором школи призначено Волянського Антона Васильовича, великого методиста, який своєю працею зумів в той час створити педагогічні колективи двох шкіл це школа номер 15 і школа номер 19 З січня 1957 року штурвал керівництва школою взяв його син Волянський Віктор Антонович. І він пропрацював на цій посаді 26 років. З вересня 1986 року керівником школи стала журба Людмила Васильівна. Вона зараз присутня в нашій залі. Це вчитель методист відмінник освіти, Соросівський лауреат. І мені дуже приємно зазначити, що й до цього часу, і ми сподіваємося на подальшу співпрацю, Людмила Васильівна завжди частий гість у нашій школі. І завдяки їй у місцевій газеті «Загні опори», починаючи з 2006 року, є публікації про нашу школу майже в кожному номері. З 2002 року по 2010 рік школу очолювала Кіщенка Світлана Іванівна, учитель-методист, відмінник освіти України. Зараз вона працює секретарем Бахмутської міської ради. Я хочу побажати. Я хочу побажати нашій, нашій школі подальшого процвітання а всім присутнім мира, добра та злагоди. Воно платами днів, ночей. Але воно живе, забуте і не забуте, а часто зупиняється, а молодість біжить. Ці згодна слова, моральні та фінансові підтримці. Наступна сторінка альбому 2010 року з метою покращення матеріально-технічної бази що брала участь у грантах та соціальних проєктах. За Завдяки квітня 2010 року до 65-ї річниці великої перемоги було відкрито після реконструкції першу залу музею, відкрито ще три зали музею. Перемога в конкурсі грані з проєктом модернізації технологічного обладнання шкільної віддання благодійного фонду «Дар», Часовоярській міській раді, публічного акціонерного товариства Часовоярський вогнедервий комбінат, публічного акціонерного товариства завод Часовоярські автобуси, раді міських підприємців. Всі ви та підтримували школу. Спасибі вам. Запрошуємо до мікрофона Реву Петра Олексійовича, засновника благодійного фонду «Дар». Глубоко уважаемая Светлана Павловна, уважаемые учителя, дорогие детки, гости праздника, я поздравляю всех вас с юбилеем вашей школы. 85 – это огромная история, и у вашей школы она еще легендарная. Вам есть кем гордиться, у вас свои традиции, у вашей школы свои обычаи, а это все благодаря вам, педагогическому коллектива. Ваша школа является храмом знаний. И я рад, что сегодня благотворительному фонду «Дар» была оказана такая честь ставить входные двери. Большое вам за это спасибо. Я вас всех поздравляю с вашим юбилеем. Желаю всем вам мира, добра, достатка и любви. С праздником, с юбилеем! бази школи, благодійну допомогу у вирішенні соціально важливих питань нашого закладу. Яка зроблена руками наших дітей, хай нагадує вам про нашу сьогоднішню зустріч. Спасибо большое. Благотворительный фонд ДАН будет и дальше всю Горону в целом и все школы. Спасибо. За, за высокую оценку нашего вклада в жизнедеятельной школы. А школа э, была построена в годы первых пятилеток, в это же время была. И для многих наших работников, э, да для многих поколений школа стала родным домом. поддерживает сейчас и будет делать это в дальнейшем. К сожалению, мы не всегда можем оказать и не во всем помощь, но э, в самые необходимые моменты мы всегда э, были, будем рядом и можете на нас рассчитывать. Поэтому большое вам спасибо за это. А сегодня правление э, Профсоюзный комитет, э, трудовой коллектив Янюковщиков сердечно поздравляет вас со, знаменательной датой 85-летним юбилеем и желает вам Мисякаева энергии, дальнейших творческих успехов, добра, благополучия, а самое главное, мира на всем. Правильно. забагнуть не за декілька разів по 85, а там іще шкільне життя. Ми всі колись були школьниками. І для нас школа – это возврат. Пусть э, детские голоса всегда наполняют эти коридоры, светлые. От имени городского, со- Бахмутского городского совета и лично от голов- Бахмутского головы Алексея Александровича Ревы примите этот подарок. Ми дуже хочемо висловити слова вдячності Бахмутській міській раді, міському голові міста Бахмута Олексію Олександровичу Реві за дієву допомогу у створенні належних умов для навчання, виховання, інтелектуального розвитку учнів нашої школи. Дякую, Світлана Анатоліївна. Учителя, уважаемые ветераны героического труда, администрация школы, дорогие гости. на подальшу співпрацю при вході до районної ради. Пікарю Михайло Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури, посіла друге місце на обласному етапі морока. Рівна Олена Іванівна, вчитель трудового навчання, стала лауреатом обласного етапу. Перше місце на обласному етапі Миколаївна, вчитель української мови та літератури. А у березні 2016-го педагог стала переможцем конкурсу Мистецький арсенал у номінації Власний вірш. Лауреатом міського етапу конкурсу присутній. І хто зараз не може бути присутній консуляція, але чиї життя та доля пов'язані долею цього навчального закладу, своєю заботою, тому що це дуже довго єднання. Хочеться щиро сердечно вітати вас з ювілеєм 85 річним вашого навчального закладу і учнів, і щирі слова вдячності за багаторічну е, зараз, які очолює Світлана Павлівна нинішній директор цього закладу, тому що це справжня команда традиції вашого навчального закладу, сприяють навчанню і вихованню обдарованої молоді. І хочу назвати ваші ім'я Любика Тетяна Васильівна, Заявний Олександр Борисович, Ваха Людмила Олексіївна, Володимира Сергійна. завдяки вчительському педагогічному складу, ветеранам педагогічної праці і нинішнім педагогам, завдяки всім рідної праці, співпраці і нових результатів. на придбання техніки у розмірі 3 тисячі гривень. Начальнику управління освіти Бахмутської міської ради Галині Анатолійовні Гуцові. За підтримку і розвиток духовного, інтелектуального рівня наших учнів та наших вчителів. Дякуємо. перекладі з грецької мови. Пробачте за завдання. Ага. Пояснення. Прийміть з вами свято невеличкі сувеніри. На сцені вокальний